Всем доброго времени суток. С вами Михаил Шувалов. В этом видео я сделаю краткий обзор конструктора веб сайтов Web Presence Builder. После первого запуска из панели управления хостингом конструктора у вас откроется вот такая вот страница «Выбор тематики веб-сайта». Здесь уже имеется достаточное количество шаблонов, для того, чтобы вы могли подобрать нужный. Все эти шаблоны разбиты по темам и, соответственно, есть подтемы. Если ни один из представленных шаблонов вам не подходит, вы можете в категории "Прочее" выбрать базовый шаблон и, соответственно, настроить его полностью под себя. Давайте на примере сайту для, ну скажем, библиотеки. Сделаем такой краткий обзор возможностей данного конструктора. Выбираем категорию организации, под категорией библиотека. Перед нами открывается вот такое вот окно. Поля здесь не обязательны для заполнения. Здесь можно указать название вашего веб-сайта, контактную информацию. Если вы этого не сделаете, то вы в любой момент в процессе редактирования сайта сможете это поправить. Нажимаем «Сохранить создать». Запускается редактор Web Builder. Здесь уже есть готовый шаблон сайта с текстом, э, со структурой меню, с изображениями, с поиском, то есть что-то уже есть. теперь это что-то вам нужно подстроить под себя. Давайте немного разберем панель управления этого конструктора. Здесь, как вы видите, есть 5 вкладок. Начнем по порядку Складки вкладки Вкладка «Модуль» э, предназначена для того,